саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз 15-ші параграф ньютонның екінші заңы және масса деген тақырыпты қарастыратын боламыз өткен сабақта біз ньютонның бірінші заңын қарастырған болатынбыз және ә, механикадағы күштерді қарастырып кеттік иә ал енді бүгін ньютонның екінші заңын қарастыратын боламыз солай болса біз бастаймыз өткен сабақта біз не не өттік не үйрендік жалпы есімізде ма бір бір естеріңе түсіріп аламыз яғни бүгінгі сабағымыздан күтілетін нәтиже бұл ньютонның екінші заңын тұжырымдап оны есептер шығаруда қолдана алатын боласыңдар және де ньютонның екінші заңы бізге нені үйретеді деген сұрақтарға жауап таба алатын олай болса күштің яғни <clears throat> күштің дененің үдеуі байланысты қалай қарастырамыз жалпы біз ньютонның бірінші заңында айттық инерция заңы яғни қозғалысы келмесе ол өздігінен қозғалысы келе алмайды деп қарастырдық иә яғни бірден әсер етпесе ал енді ньютон екінші заңында айтады денеге бір сырттан күш әсер етсе ол өзінің тыныштық күйін өзгертеді дейді белгілі бір үдеумен қозғалады деген сөз яғни денеге әсер ететін күштер теңгерілмеген болса дене үдеумен қозғалады үдеу мен әсерлі күштің байланысын ә, анықтап алайық иә қалай болатындығын ол үшін бізде мына суретке қараймыз мына бір суретте мына бір денені мына бір денені деп қарастырайық мына денені иә төмен қарай міне бағыттап тартқан кезде мына жерден тартатын болсақ біз төмен қарай тартатын болсақ бұл кезде әрқашан тартылыс яғни тарту күшіне қарсы күш үйкеліс күш әсер етеді және бұған әсер ететін нормаль күшіміз бар және төмен қарай бағыттайтын ауырлық күші бар яғни барлық күштердің қосындысы не болады бұл жерде тең болады тең әсер күші тең болады деген сөз ең көбі әрине үйкеліс күші болды максималды күшіміз бұл жерде міне бүкіл яғни барлық денеге әсер ететін күштердің әлі де бір біріне тең екендігін осы бір заңдылықтан көруге болады деген сөз иә ал енді ары қарай бізде жіптің басына иә ұшына ә, жүк ілетін болсақ мына жерге жүк ілдік міне мына жерге жүк ілінді жүкке әсер ететін ауырлық күшінің әсерінен жіп Керлет яғни созылады деген сөз міне қозғалды міне бағыттың бәрі үдеудің бағыты төмен қарай бағытталды иә қима үдеумен қозғала бастайды яғни белгілі бір не істейді үдеумен қозғалады бұған не әсер етті белгілі бір күш әсер етті мына жерде міне күшіміз әсер етті сырттан күш әсер етті деген сөз ол кезде қалай болады ол кезде міне бізде жалпы қарастырып отқан жағдайда жалпы күш тапқан кезде мынау кедергі күші міне кедергі күшіміз f кедергі күш әрқашан бұған қарсы күш не қандай күш ә, күшіміз бар и одан кейін барып төмен қарай бағыттайтын бізде қандай күшіміз бар еді жаңа ауырлық күшіміз бар және нормаль күшіміз бар иә жоғары қарай бағыттайтын n не нормаль күшіміз барлық күштердің қосындысы тең болады екен жалпы күшті табамыз мына бір күшке әсер ететін күшіміз иә бұл бізде ә, осы ж, белгілі бір сыртқы күштің әсерінен мына жалпы күштің әсерінен бүкіл күштердің қосындысын қарастырады екенбіз ал енді ары қарай қарастырамыз енді бізде ньютон заңына тоқталамыз жаңа айттық қой дененің алатын үдеуі денеге түсірілген барлық күштердің тең әсеріне тең пропорционал яғни массасына кері пропорционал айтамыз мысалы мына бір денені қозғалту үшін мынандай м массасы бар денені қозғалту үшін белгілі бір үдеу керек қой яғни ол қандай бір күш жұмсай отырып қозғалады деген сөз қандай үдеумен қарасты э, қозғалтатын маңызды мысалы сендер үлкен бір денені қозғалтқан кезде ол кезде үдеулерің аз болады иә жай қозғалтасыңдар жай қозғалтты деген сөз үдеу аз болды деген сөз ал кішкентай бір денені қозғалтатын болсақ мысалы айталық кішкентай бір столчикті айналдырып жібересіңдер қатты күш немен айналдыра аласың үдеумен ол кезде сендердің күштерің оның күшінен көп болғандықтан қатты күш әсер ете аласыңдар да түсіндіре алдық па сол кезде бізде ньютонның екінші заңын мынандай бір формула жазады екенбіз міне иә осындай бір формула жазамыз а деп отқанымыз бізде не а деп отқанымыз бұл үдеу үдеу өлшем бірлігі метр бөлінген секунд квадрат дегенбіз иә ал Р деп отқанымыз бұл бізде жалпы күш яғни күш деп қойсақ болады күш өлшем бірлігі ньютон ал м деп отқанымыз бұл дененің массасы масса өлшем бірлігі килограмм я? Иә? ал енді қарастырамыз бізде жалпы есептерді шығарған кезде яғни не істейді біз міне қараңдар мына жерден м аны көбейтетін болсақ не болады қарастырайықшы мысалы міне үдеу көбейту масса тең болады f r деген сөз жалпы деген сөз мынау бізге барлығын қосындысы яғни F1 қосылған F2 қосылған Fn-ға дейін кетеді яғни мына бір формуланы түрлендіреміз деген сөз да түсіндік па яғни осы формуланы қолдана отырып есептерді шығарамыз әсіресе ньютон екінші заңына мысалы лифт ішінде қозғалыс немесе дөңес көпірдің үстінде қозғалыс барлығы осы бір ньютонның екінші заңы әсерінен қозғалыс келеді деген сөз есеп шығарамыз деген сөз ары қарай енді ньютонның екінші заңы мысалы белгілі бір осындай бір жағдаятта қарастырайықшы иә мына бір масса берілген мына бетте мына бетте тоже масса берілген осындай жағдайда дененің үдеу, денелердің үдеуін қарастыруымыз керек иә ал мына жердегі мынау әсер ететін мына жерге әсер күшіміз бұл т деп қарастырылады жіптің керілу күші деген сөз негізгі формуламыз міне т тең м 1 көбейту а яғни т деп жатқанымыз жіптің керілу күші өлшем бірлігінің итомен қарастырылады және м 2 көбейту g мына екеуі мына жерге м екі көбейту жи азайтылған т иә тең м екі көбейту а деп аламыз бұл қалай болды жалпы бұл жерде біз не істедік мына бір формулаға оралдық қой міне қараңдар осы бір заңдылыққа сүйендік деген сөз түсіндік па нәтижесінде осы жерден үдет табатын болсақ осындай формуламыз орнайды екен да өйткені ньютонның екінші таңдайда жағдайында біз заңда әсіресе үдеуді қарастырамыз денелердің үдеуін немесе денелерге әсер ететін күштерді керілу күші деген сияқты сұрақтарға жауап береміз бұл жерде барлығы көрсетілген міне бірінші дене екінші дене мынау үдеу деп өлшем бірлігімен қарастырылған ары қарай енді ньютонның екінші заңын мысалы мынандай бір жылжымайтын блоктың жағдайымен қарастырасыз болсақ мына жерге әсер ететін неміз бар керілу күшіміз бар мынау ол жағдайда дәл солай иә міне жіптің ә, э, бірінші жағдайға әсер ететін күш иә мына жердегі керілу күшін табамыз осы жерден біз не қарастырамыз әдеттегідей ә, екінші жағдаймен де қарастырамыз мына екінші міне м екі м екімен қарастырып алдық ары қарай осы жерден не қарастырдық біз әрине үдеуді табамыз жүйе құрастырамыз иә осы кезде үдеу тапқан кезде тағы да мынандай бір формамыз келіп шығады екен окей ары қарай осында осындай бір жағдаят болса ша салы, мына жерде белгілі бір бұрыш бар деп қарастырылады ол кезде қалай істейміз яғни ол кезде біз белгілі бұрыш пайда болғандықтан яғни бұл 90 градус емес сол себепті синус яғни біз айтқан болатынбыз иә Мұна мына бетте төмен қарай бағыттайтын болсақ мына бетіміз синус мына бетіміз косинус деп аламыз ары қарай бізде m1-ді қарастырғандықтан не істейміз m1 g көбейту синус альфа мына жағдайда яғни mg синус альфа және керілу күшіміз бар ал одан кейінгі m1 көбейту m деу деп аламыз ол деген сөз бізде f деген сөз ғой ә? күшке тең деген сөз ары қарай осы жерден екінші жағдайдікін аламыз мына бір массаныкін аламыз дәл сол секілді қарастырдық міне формасын. осы жерден жүйе құрастырамыз осы жерден үдеу тапқан кезде формамыз осындай бір түрде жазылады екен иә ал енді ньютон есептерін шығарған кезде мына бір жағдайларға да әсер ету керек қарастыру керек горизонтал жазықтықпен қозғалған болса горизонтал деген сөз былай то есть былай алайықшы сендерге түсінікті болу үшін горизонтал түзу деген сөз иә мына дене болсын міне денені тартқан кезде бұған иә күшіміз бар ауырлық күшіміз және бұған қарсы f үйкелісіміз бар бірінші жағдай ал көлбеу жазықтықпен төмен сырғанаса көлбеу жазықтық болса былай болады міне мына жерде дене тұрады иә төмен қарай бағытталады үйкес күші жоғары қарай әсер етеді және ауырлық күшіміз ол кезде төмен қарай болғандықтан не болады екен mg синус альфа үйкес күші азайтамыз ал көлбеу жазықтықпен жоғары қарай қозғайтын болсақшы дәл осы процесс жоғары қарай процесс болады ол кезде дәл осы секілді негізгі f тең мынау фіміз иә тарту күшіміз бар қосамыз бізде ауырлық күші mg синус альфа және бұған қарсы әсер ететін үйкес күші жаңа айттық немесе вертикал бағытта жоғары немесе төмен лист ішінде қозғалыс секілді мына бір форма қолдансақ болады деген сөз егер жоғары қарай қозғалатын болса дене қосылады міне жазылып қойған иә ал төмен қарай қозғалса таңбаны теріс деп аламыз деген сөз есепті яғни кинематиканың нелерінде қолданамыз әрине формулалар мысалы жолдың формуласы десе мына бір формуланы қолдану арқылы есептер шығаруға болады деген сөз осы жерден үдеуді табатын болсақ сол кезде жылдамдықтың квадраты азайтылған бастапқы жылдамдықтың квадраты бөлеміз 2s енді f тең масс, массаны жазамыз үдеудің орнына осыны жазсақ болады ғой квадрат азайту иә бөлінген 2s жақша ішінде деп осылай қарастырып кете береміз яғни формулаларды кіріктіріп түрлендіріп есептер шығаруда пайдалансақ болады деген сөз ал енді осыған байланысты бір есептің шығару үлгілерін қарастырамыз міндетті түрде мына есептің берілген жаздық ә, суретін сыздық осы жерде мәндерін жазып алдық міне қарастыратын болсақ екі жағдаймен де ары қарай э, жүйе құрылды жүйе құрғаннан кейін осы жерден үдет тапқан кезде мынандай формамыз шықты и орындарына қоя салдық барлығы мәндерін қойдық үш бүтін оннан үш метр секунд квадрат келіп шықты деген сөз ал енді осыған қарай отырып сендер мына бір есепті ағылшынша есеп бердік біз example one иә ә, дәл бір жаңа көрсеткен бір формуламызды қолдана отырып the acceleration деп жатқанымыз үдеу acceleration үдеу иә ә, иә одан кейін барып the tension in the string яғни осы жердегі нені үдеудің suring деп жатqanmiz мынау керілу күші керілу керілу күші деген сөз біз міндетті түрде шығару жолын көрсеттік бірінші есептің міндетті түрде сендерге түсінікті болу үшін не а деген кезде үдеу таптық үдеуін тапқан кезде мына бір форма жаздық f тең м иә фіміз mg ға тең төмен қарай қозғалғандықтан мына жерде екі дене болғандықтан екі денені теңестеп алдымыз массаларын қосып аламыз мәндерін қойдық осы жерде үдет тапқан кезде екі жарымға тең болды иә ал енді осы жерде керілу күшін табатын болсақ яғни керілу күшіміз мынаған тең ғой ф ә, маға тең болғандықтан массамыз бізде нешеге тең 3 килограммға тең үдеуіміз неше болды міне екі жарым үшті екі жарымға көбейтсек жеті жарым ньютонға тең болды деген сөз ал енді екінші жағдайды қарастыратын болсақ екінші жағдайда біз не істейміз негізгі формуламызды жаздық бұл жерде төмен қарай бағыт болғандықтан азайтып алдық mg азайтылған керілу күші тең m2a болды мәндерін қоямыз осы жерден керілу күшін тапқан кезде тоже міне дәлелдем шықты ол жеті жарымға екеуі тең болғандықтан міне екеуі де тең деп қарастырылады екен ары қарай енді мына бір есепті өздерің шығарасыңдар міндетті түрде бұл жерде бізге табу керек нені ә, acceleration иә масс 1 and mass 2 accent to each other with string. Uh, moving on some holdings uh, under the effect of force. Aha, күшіміз берілген екен. Тарту күшіміз. иә бізге үдеу тау керек. Окей. Үдеуді, яғни арасында қандай үдеумен қозғалатындығын қарастыратын боламыз. А, окей, соны қарастырамыз ары қарай бізде қазақша есеп міндетті түрде бар болған үш есеп осы үш есепті шығарамыз түсінбеген жеріміз болса сұраймыз иә немесе комментарий ретінде қалдырсақ болады бүгінгі сабағымыз аяқталды келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар